नमस्कार लेटेक वापरून वृत्तांतलेखन कसे करावे या प्रशिक्षणात आपले स्वागत तुम्ही आता तीन चौकटी पाहू शकता संपादकामध्ये मूळ फाईल मी इमॅक्स संपादक वापरत आहे टर्मिनलमध्ये मी मूळ फाईल संकलित करत आहे आणि पीडीएफ फाईल बनवत आहे पीडीएफ फाईल वाचकात मी पीडीएफ फाईल पाहत आहे मी मॅक ओएसएक्स मधील स्कीम हा विनामूल्य पीडीएफ वाचक वापरत आहे कारण तो प्रत्येक कंपायलेशन नंतर आपोआप नवीन आवृत्ती दाखवतो या प्रशिक्षणाकरता मी तीन चौकटी दाखवल्या आहेत तुम्ही लेटेक मध्ये तुमचा दस्तऐवज बनवताना अशीच रचना केली पाहिजे असे नाही तुम्ही दुसरा संपादक आणि दुसरा पीडीएफ वाचक वापरू शकता लिनक्स सहित युनिक्स मध्ये लेटेक वापरण्याची पद्धत एकच आहे विंडोज मध्ये ती थोडीफार वेगळी असेल तरीही मूळ फाईल सर्वांमध्ये सारखीच असते त्यामुळे तुमची विंडोज मधील काम करण्याची मूळ फाईल मध्येही बदल न करता चालेल या मालिकेतील पहिले प्रशिक्षण संकलनाबद्दल आहे त्यात लेटेकची मूलभूत ओळख करून दिलेली आहे तुम्ही ते पाहिले नसल्यास तुम्हाला ते पाहायला आवडेल मी अक्षरांचा आकार बारा पॉइंट आणि आर्टिकल प्रकार वापरत आहे मी विभाग उपविभाग आणि उप उप विभागांची शीर्षके निश्चित केली आहेत या प्रत्येकासाठीची विधाने परिणामात यथायोग्य ठिकाणी दिसून येतील या विभाग शीर्षकांची वैशिष्ट्ये नीट पहा मूळ फाईलमधील रिकाम्या ओळींमध्ये परिणामांमध्ये काहीही फरक पडत नाही मी इथे काही रिकाम्या ओळी टाकते रक्षित करते संकलित करते फरक नाही ही मूळ फाईल पुन्हा पहिल्या स्थितीत नेऊ संकलित करू शीर्षकांचा आकार आपोआप प्रमाणशीर केला जातो उदाहरणार्थ हे विभागाचे शीर्षक सर्वात मोठे आहे आणि उपउपविभागाचे विभागाचे शीर्षक सर्वात लहान आहे मी अक्षरांचा आकार बदलला तरीही ही वैशिष्ट्ये तशीच राहतील आकार 11 पॉइंट करू रक्षित करू संकलित करू सर्वसाधारण आकार लहान झाला परंतु शीर्षकांची वर सांगितलेली वैशिष्ट्ये तशीच राहिली आता मी अक्षरांचा आकार पुन्हा 12 पॉइंट करते शीर्षकांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे विभागाच्या क्रमांकाची आपोआप होणारी निर्मिती मी हा विभाग इथे बनवला रक्षित केले संकलित केले मी इन्सर्टेड सेक्शन या नावाने एक नवीन विभाग तयार केला रक्षित केले संकलित केले तो सुयोग्य क्रमांकासह परिणामात दिसत आहे थोडक्यात दोन ओळींमधील अंतर आकार आणि वेगळेपणा म्हणजे शीर्षके ठळक दिसणे इत्यादी गोष्टींची काळजी लेटेक आपोआप घेईल मी आता अनुक्रमणिका कशी बनवावी ते समजावते सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की रिपोर्ट डॉट टीओसी अशी कोणतीही फाईल नाही ते सांगते की no such file or directory हे पहा की रिपोर्ट डॉट सी ही मूळ फाईल आहे मी ही आज्ञा देते टेबल ऑफ कंटेंट्स एक शब्द इथे रक्षित करू संकलित करू मी हे संकलित करताच कंटेंट्स हा शब्द परिणामात दिसू लागला पण इतर काहीच नाही आता आपल्याकडे सी ही फाईल आहे विभागांची शीर्षके या फाईल मध्ये लिहिली जातात चला हे पाहू आता मी हे पुन्हा जुळवते ही माहिती आपण परत जुळणी करू तेव्हा वापरली जाईल मी पुन्हा जुळणी करते आणि त्याचे काय होते ते पाहू नीट पहा आता सर्व शीर्षके अनुक्रमणिकेत पृष्ठ क्रमांकासह दिसत आहेत येथील पृष्ठ क्रमांक एक आहे तो अनुक्रमणिकेत दिसत आहे या दस्तऐवजात एकच पान आहे या दोन जुळणी प्रक्रिया शीर्षकांमधील बदलांनाही लागू होतात इथे आपण एक नवीन शीर्षक देऊ मी याला मॉडिफाईड सेक्शन हे नाव देते आता याची जुळणी करू तुम्हाला दिसेल की हे इथे बदलले गेले पण अनुक्रमणिकेत बदलले गेले नाही मी पुन्हा याची जुळणी करते आणि हा प्रश्न सोडवते आपण या अनुक्रमणिकेची जागा बदलू शकतो मी ही दस्तऐवजाच्या शेवटी नेते जुळणी करते आता हे दस्तऐवजाच्या शेवटी दिसू लागले आहे आता हे पुन्हा सुरुवातीला आणून दस्तऐवज मूळ स्वरूपात आणू आता आपण या दस्तऐवजाला नाव देऊ मी हे इथे दस्तऐवज प्रकारानंतर करते लेखक मी इथे नवीन ओळी घालू शकते आजचा दिनांक आणि मग फर्स्ट क्रिएटेड ऑन 13 जुलै 2007 मी याची जुळणी करते यात बदल झाला नाही कारण मी लेटेकला या माहितीचे काय करायचे ते सांगितले नाही म्हणून मी इथे आता मेक टायटल ही आज्ञा देते एका शब्दात जिथे मला हे शीर्षक हवे आहे तिथे या दस्तऐवजाच्या सुरुवातीला जुळणी केल्यावर हे शीर्षक निर्मितीत दिसते आता आपण या दस्तऐवजाचा लेख हा प्रकार बदलून वृत्तांत हा करू हे आपण इथे करू जुळणी केल्यावर हे शीर्षक संपूर्ण पानावर दिसू लागले बाकीचा मजकूर नवीन पानावर गेला आणि त्याला पान क्रमांक एक दिसू लागला थोडक्यात शीर्षक पानाला क्रमांक नसतो आपण विभाग शीर्षकाचा पान क्रमांक शून्य पाहू शकतो वृत्तांत या दस्तऐवज प्रकारात पाठ असावे लागतात पण आपण पाठ निश्चित केले नसल्याने सामान्य असलेला शून्य क्रमांक वापरला गेला आहे उप उप विभागाशी कोणताही क्रमांक संलग्न नाही ही अनुक्रमणिका चुकीची आहे इथे अजून जुने क्रमांक दिसत आहेत मी ही समस्या पुन्हा जुळणी करून सोडवते आता नवीन क्रमांक दिसू लागले आहेत आता आपण नवीन पाठ सुरू करू आपण याला फर्स्ट चॅप्टर हे नाव देऊ याची दोनदा जुळणी करू अनुक्रमणिका बदलली नाही पण इतर बाबी दिसत नाहीत आपण दिलेली चॅप्टर ही आज्ञा नवीन पान सुरू करते हे याचे कारण आहे आता आपण पुढल्या पानावर जाऊ व याची निश्चिती करू चॅप्टर हा शब्द नवीन पानावर दिसत आहे हे आपण पाहू शकतो मी परत इथे जाते याची जुळणी करते तुम्ही पुन्हा पाहू शकता की नवीन पाठाची माहिती अनुक्रमणिकेत दिसू लागली आहे तुम्हाला परिशिष्टे द्यायची असल्यास अपेंडिक्स ही आज्ञा वापरा मी आता परिशिष्टात नवीन पाठ सुरू करते फर्स्ट चॅप्टर इन अपेंडिक्स मी याची दोनदा जुळणी करते तुम्ही पाहू शकता की पहिला पाठ इथे आला आहे आपण जाऊन पाहू की तो कसा दिसतो अपेंडिक्स ए हे नवीन पानावर गेले आहे आणि पानांचे क्रमांक आता चार झाले आहेत अपेंडिक्स हा शब्द इथे दिसत आहे अजून एक पाठ यात घालू मी याची जुळणी करते आता पानांची संख्या पाच झाली हा नवीन पानावर गेला आता याच्या सुरुवातीला जाऊ मी याची दुसऱ्यांदा जुळणी केल्यावर अनुक्रमणिका बरोबर झाली आपल्याला या दस्तऐवजाचा प्रकार बदलून परत लेख हा प्रकार करायचा असेल तर काय करावे लागेल ते पाहू आपण इथे जाऊ याची जुळणी करू जुळणी केल्यावर लेटेक तक्रार करते की इथे काहीतरी चूक आहे लेटेक अशा प्रकारे थांबल्यास आपल्याला दोन मार्ग उपलब्ध आहेत पहिला म्हणजे एक्स टंकित करून बाहेर पडणे पीडीएफ फाईलमध्ये सामान्यतः अगोदरची पाने असतात पण इथे मात्र आता हे सांगते आहे की कोणतीही पाने नाहीत आपण तात्काळ मूळ फाईलमध्ये जाऊन चुका दुरुस्त करून पुढे जाऊ शकतो सुरुवातीला वारंवार जुळणी करण्यामुळे कोणतीही चूक आपल्या चटकन लक्षात येते कोणत्याही चुका पटकन सापडतात कधी कधी लेटेक चुकीमुळे थांबले तर मी तो दस्तऐवज तिथल्या तिथे संपवते अर्थात चालू असणारे सर्व प्रकार बंद करून चुका शोधा आणि दुरुस्त करा लेटेक एंड डॉक्युमेंट या आज्ञेनंतर येणारा सर्व मजकूर दुर्लक्षित करते त्यामुळे तो भाग बदलण्याची गरज नाही एकदा आपण चुका दुरुस्त केल्या की क्लोज एन्व्हिरॉनमेंट आज्ञेमधील मध्येच येणारी एन डॉक्युमेंट आज्ञा आपण काढून टाकू शकतो लेटेक एखादी चूक पाहून थांबते तेव्हा आपण त्याला दुर्लक्ष करून पुढे जाण्यास सांगू शकतो हे एंटर किंवा रिटर्न ही कळ दाबून होते जसे मी आत्ताच केले आता आपल्याकडे दोन पाने आहेत पहिल्या पानावर जा सगळी माहिती एकत्रित दिसत आहे ही चूक अशी आहे की इथे एक पाठ आहे ही दुरुस्त करण्यासाठी आपण हे काढून टाकू याची जुळणी करू पुन्हा जुळणी करू हे सारखी तक्रार करत राहते की इथे काहीतरी पाठ लिहिलेले आहे आणि हे अनुक्रमणिकेत तसेच परिशिष्टांमध्ये आहे आता हे सर्व ठिकाणांमधून आपण काढून टाकू जुळणी करू आता कोणत्याही समस्येशिवाय हे पूर्ण झाले आणि संपूर्ण दस्तऐवज एका पानावर आला अनुक्रमणिका सुद्धा आता बरोबर दिसायला लागली आहे मूळ फाईलमध्ये हवे तसे बदल करून पहा उदाहरणार्थ तुम्ही नवीन विभाग बनवू शकता मुख्य मजकुरात नवीन उपविभाग बनवा नवीन परिशिष्ट बनवा आणि वृत्तांत बनवा या प्रशिक्षणात शिकवलेल्या आज्ञा तुम्ही आत्मविश्वास वाटेपर्यंत वापरून पहा प्रत्येक बदलानंतर तो स्वीकारला जातो आहे का नाही हे पाहण्यासाठी तात्काळ जुळणी करून पहा सर्वसाधारणपणे नव्याने लेटेक वापरणारे लोक हा नियम विसरतात आणि त्यांना समस्या निर्माण होतात हे नीट लक्षात घ्या की इमॅक्स मध्ये मूळ फाईल कशी दिसते म्हणजे रंग शीर्षकांचे आकारमान याचा लेटेकवर वर काहीही परिणाम होत नाही लेटेकला फक्त मूळ फाईल ही सुयोग्य हवी असते आणि ती कशी बनवली याच्याशी त्याला काहीही कर्तव्य नसते याचबरोबर आपले हे प्रशिक्षण संपले पाहिल्याबद्दल धन्यवाद मी चैत्राली सीडी आयआयटी मुंबई आपली रजा घेते